ロート製薬公式 YouTuber の根羽聖心です弟の音です今回の企画はロートの新商品を考えようです今回はロート製薬にこんなものを発売してほしいという新商品のアイデアを2人で出し合いたいと思います2人で出し合いたいと思いますんいやえなんでそんな反応薄いのよいやいやいやそれはあの会社でやればいいんじゃないいやいやいやここも会社だから え <laughs> ここも会社だからここもあのロート製薬と関係のある会社だからえここでやんのそうお姉ちゃんがやるなら弟もやる当たり前男子高校生のさ柔軟な発想って非常に需要あるんですよマジで本当にだからそういう案をぜひとも出してもらいたいいいですかはいというわけでねお題はロートの歴史を塗り替えるような全く新しい商品ですああ斬新なそうですじゃあ斬新じゃ斬新じゃなきゃダメなん なるほど最終的にそれぞれ1つずつアイデアを絞ってどちらが優秀なアイデアか私の先輩社員さとちーさんに判定してもらいます出ましたさとちーさんこれもしかしたら、うん、商品化される可能性もあるかもしれないですよマジっすか、うん、だからね精一杯頑張ろうえ勝っちゃうよマジでいやいやいや柔軟な発想見せちゃうよいいの <laughs> もう正式なこう、えー、社員に負けえ正式な社員が負けるはずはありませんもうだよ <laughs> というわけでね新商品会議スタートですはいできましたおはやこれは前から作りたいと思ってたやつで、はい、私ネバセイココロパッケージの目薬めっちゃかわいい絶対かわいいえちょっとお題をもう一回言ってもらっていいですか、 これはあんでしょロートの歴史を塗り替えるような全く新しい商品歴史を塗り替えるほどの斬新さがありますかありますありますあるんですかいやもうリトルナースマークちゃんの次ですよ 次は私があのロートの顔になります本当にすごいところと戦ってるよ今そうもうロートのね歴史をもう塗り替えるこのネバセ心がそういう商品ですよえまあ一つなんですけどねまあうんうん、でもあれだよね、まあ、実際に商品化されたらこれは嬉しいよねいや嬉しい、うん、もう私が全部買い占めちゃうかもしれないいやいやいややめてください私の <laughs> 家族があ音を音をね買い占めちゃうかもしれないもんねどうだろうねだったらだったら音音もパッケージに入れてよいや音 砂糖はダメだなんでだよいややっぱさ男子高校生の目薬買う男子高校生がパッケージの目薬買う買いますいやあなたは買うかもしれませんじゃあ仮に40代50代の人買うなんかさっきから何言ってるの <laughs> いやそういうことだよだから幅広い年代の人に買われる顔としては私ですだからその姉ちゃんのところに俺も一緒に入れてよ 何があるかなそうだなそうだなでもあってあって嬉しいやつがいいよなロートの歴史を塗り替えるやつだからねそうね、うん、だから今までロート製薬さんがなかなか出してこなかったようなものをね出したらいいんじゃないかなと思うんだよねそうだよねはいはい何何あの音の公式フォトブックとか、うん、いらいらいらいらいらいらいら売れ売れるでしょ売れないいやこれ一定の需要がありますいやいやいやどの一定しかも弟いら <laughs> 私絶対いらないはいというわけでね全然ねあの商品化する可能性がゼロなンでしたねやっぱロート製薬って食品にもレストランとかやってるからねそうだねだから目にいい食品とかさほらたっ 目薬とか食べる目薬、うん、食べる食べるブルーベリーをめっちゃ配合して、まあ、そうだね、そうそうそう形はちょっとあの目薬っぽいね V ロートプレミアムの形にして <laughs> マジでもえそれ食べてさめっちゃ目良くなったらさえ売れませんでもちょっとあのブルーベリーとかはさあれいいけどさ、うん、あの食べる目薬ってこうなんかなんか薬を食べるみたいなのはちょっと実際の案としてはいいんじゃない食べる目薬っていうのは。 まあでも食べてね目が良くなる、うんうん、健康にいいっていうのはそうそうそう、めっちゃいいと思いますよねなるほどねなかなかいいですね私のはねあはいはいはいはいやっぱりなんかネバッシーとかいるじゃないですか、このチャンネル、うん、公式の新キャラクターを出すというのはどうですかおおいいんじゃない詳しくいややっぱ可愛い方がいいよね うん、実際にやっぱ可愛い女の子キャラクターとかがいいよねうんなんか得体の知れない怪物みたいなのじゃなくてさ <laughs> おいネマシーのこと悪く言うな ロートの商品とかけて、うん、でオこちゃんとかどうデオこちゃん売れるよこれはあでもさめっちゃいい匂いしそうだよねその子あいいんじゃないさあ後でイラスト描くからあ描いてくれんのそうどんなのいやこれはちょっと楽しみイメイメージが俺あるからさそうデオこのさあのマスコットキャラクターとして出るかもしんないよねそうパッケージにそうだよグッズとかね展開されるよもうそれはあの後でデザインを見てからねああ あとはどんな台あとどんなだろうもうちょっと高校生のほら柔軟な発想をさ、よこしなさいよ男子高校生も使えるやつとかがいい、ね、そうだね消しゴム消しゴム私パッケージのあファンクラブあるんでしょだってすげえ自分売り出してくるね <laughs> ちょっとロートのために考えてよちゃんと自分のためじゃないからねはいわかりましたああ <laughs> 私めっちゃいいの思いついた その言い方だとあんまりちょっと期待できないんだけどえ本当にそんなこと言っちゃうの言うよえじゃあ言ってよじゃん目薬イヤリングお目薬としても使えるしイヤリングにもなる一石二鳥の商品ですああいやめっちゃよくないえだってさ耳にこう女性がプラプラさせて歩いててあ目が目がかすんできたってなってもこうスッてスッて出せるんだよこうカバンの中をあさらずに まあつけてるからねそうそうそうこれってまあ確かにピッてさせるんだよめっちゃ便利じゃないまあ便利だねまあ斬新だしいや私めっちゃいい案出したんじゃないここまでなんかいろんなこと言ってたけど、うん、最初からちゃんとしたのあるからあるのうんそれはずるいよこれはだってほんとちゃんとしたのだからいやそれはずるいよ V ローとハイパープレミアム、うん 何それパクリじゃないパクリじゃないよ V ロート V ロートプレミアムのパクリじゃないのこれのさらにも上のやつあーまあまあありそうだけど、うん、うん、ハイパーだからでもさ別に V ロートプレミアムでよくないいやいやいやいやさらに、うん、こうだからいろいろ成分とかもね、うん、厳選して、でしかも手作りなんてどうもうだから一個一個手間暇をかけて丁寧に作り上げてうわそれ大変じゃないかなそうだから成分をきちんとこう精査してへえ でまあまあ当然ねちょっとやっぱ値段もまあその分ねねこんなのどうですかいや売れるよいやこれが売れるんだよこういうのがじゃあそれ最終で決定していいおもちろんいいねそのアイデアでいやもう正直これが一番自信あるからねまあまあ今まで出た中ではねまあ私はウェグスリーイヤリングで提案しようかなあそれでいいのうんこれ絶対いいと思うもう私多分価値が見えてますいいの自分のパッケージの商品じゃなくていやだからそのウェ目薬イヤリングをパッケージで売る る際に私の絵を使ってもらうんですよ <laughs> 抜け目ね <laughs> じゃあねこの二つを名前を伏せた状態でさとちーさんに提出してきます私は、はい、いや楽しみですはいじゃあ行ってきます新商品の案のレビューをいただきましたよはいいやどうなっていることかこれで勝敗決まるからねいやそうだねえ覚えてる自分が出した覚えてる覚えてる V ローとハイパープレミアムオッケー私は目薬イヤリングねうん いや私が勝つと思うけどなじゃあえっ、ー、とレビュー読んでいきますはいお願いしますはいココロちゃん新商品企画拝見しましたありがとうございますありがとうございます、うん、まずはですね、えー、V ローとハイパープレミアム素晴らしい視点ですね自分へのご褒美または大切な人へのプレゼントとして需要が伸びそうですお いややったなかなかいい反応ですねまあしかしロートの目薬は無菌で製造するため残念ながら手作りはできません完全自動化した製造ができるかの実現性も考慮する必要がありますねあー、まあ、なるほどね、うん、続いてですね目薬イヤリングとてもユニークで面白いですね今までにない斬新なアイデアだと思います ただ商品化を考えるといろいろ問題も出てきそうですね、うん、長時間耳につけて痛くならないかとかどんなデザインなら若い女性にもつけてもらえるかなどなどその辺りをさらに深く考えていく必要がありそうですまあそうですよね、うん、というわけで私の独断と偏見ですがより優秀なアイデアは V ロートハイパープレミアムだと思いますやっ った嘘でしょイエーイマジですかさとちーさんいややっぱりねハイパープレミアムがえー、マジか私負けちゃったんだけどいやまあでも一概にさ勝ち負けで決まることじゃなくない <laughs> 人によって感じ方は違うからサトチーさんには V ロとハイパープレミアムがいいとしてもですよ私の案がいいって思う人もまあ少なからずたくさんいるかもしれないというわけでいやこれはねちょっとねうん難しいですね勝敗決めるのねおい自分で決めたルールだろいや難しいいや難しいなこれは第2弾も考えていく必要があるかもしれないですねこの私のアイデアがいかに素晴らしいかというのをねいやいやぜひそこで皆さんに見せつけていこうと思いますいや俺も次絶対斬新